À chaque fois que je décide de sortir euh, de chez moi, de plus en plus, j'essaye de me poser la question où je vais aller. Euh, est-ce que je peux aller boire un verre avec mes potes simplement sans euh, me dire mince, il y a une marche, je pourrais pas aller aux toilettes pendant la soirée Ça serait bien qu'il existe un guide ou un espèce de site où on référencerait les lieux qui sont accessibles. Et donc je m'étais dit, ça serait sympa. Et puis j'ai cherché, puis j'ai vu qu'en fait une association existait déjà. Salut, euh, je m'appelle David. Euh, je m'appelle Marie. Je fais de la peinture, du dessin, de la photo. Et maintenant, je suis comédienne, comédienne voix. Je suis bénévole à Jacques euh, C'est une vision du handicap qui change un petit peu. On préfère regarder les bonnes choses. Pour que l'accessibilité devienne quelque chose de, naturel. À ces personnes réticentes à sortir, de dire tiens, ouais, là je peux y aller. Depuis que je suis dans un arrondissement ou un quartier ou que je ne connais pas. Est-ce que ce soir j'ai envie d'aller au resto Est-ce que ce resto il est accessible Tu tapes sur ton téléphone ce que tu cherches, l'endroit où tu es. Tu tapes sur euh, j'accède. Euh, tu as quelques lieux qui apparaissent, accessibles dans l'environnement où tu es en fait. C'est rendre le monde ouvert pour tout le monde. Le principe du mouvement J'accède, c'est qu'en fait, tout à chacun peut remplir cette appli. Moi, j'aime bien euh, bah, dans mon quartier et repérer les, boutiques. Par exemple, le lendemain, quelqu'un veut aller dans le restaurant dans le 11e et du coup, il se sert de l'appli et il trouve le lieu que j'ai inscrit la veille. Jacknet est un outil avec un site web et une application. L'appli va être traduite en espagnol et en allemand. Donc c'est pour ça qu'on part en Europe. Que le mouvement prenne de l'ampleur. Moi, ça sera plutôt le côté ouest et David sera plutôt le côté est. Donc dans quatre villes européennes, euh, David en fera aussi quatre. Je vais aller rencontrer des gens sur place. Donc on peut essayer de mobiliser des, esprits. Ça, il n'y a que le contact qui le fait. Puis euh, si ça peut aider d'autres gens à voyager sans se prendre la tête à savoir ce ça sera accessible ou non. Qu'elle se propage pour servir à tout le monde et pour que cet outil soit vraiment euh, un outil formidable. Du coup, j'ai bah, voulu un peu dans cet assaut et c'est une, des concrétisations de, mon implication dans l'association. Pour faire ce voyage, euh, évidemment, on a besoin de sous. Il faudra qu'on trouve des hébergements, qu'on se déplace. tout ça, euh, c'est des énergies, c'est des moyens. Donc euh, c'est vrai qu'on a besoin de sous. Voilà. Nous sommes deux voyageurs avec un objectif commun. On veut que le plus de monde possible se mette à rendre le monde plus accessible, ensemble.